Akaja akachukua hela zake, umebakiwa na milioni tatu na, na laki tano. Nikauliza wale madogo zangu, oya, hii kazi umeshaifanya tumemaliza, mm. kwa mnaenda ishi ngapi? Ah, Blaza nakudai milioni moja laki mbili na elfu sitini. Mm. Nikawalipa hela yao. Mm. Nikabaki na milioni mbili milioni mbili laki mbili na arobaini. Umeona hapo? Mm. Yaani hiyo kazi imeisha, kazi imeisha, sina ugomvi na tajiri. Mm wezi ya mindu merudi nyumbani pale. Kaambia waifu, unakumbuka ile kazi iliyonihangaisha eh? siku mm. kucha ni. Mm. Faida yake ni zile hapa hela hizi. Tukazifungua zile tukazo tunazichezea kitandani. Mm. Na waifu, hey, wangu hela hizo ni. Eh, kweli bwana tumepambana, tumepambana. Amepata hizi Kwa hiyo saa hizi hela niachie mimi nitajua kufanya. Mm. Hapo mm. bado hajui kama una kiwanda. Hajui. Yule jamaa Adolfo alinipa payment ana kiwanda cha pia anapigana tofali. Mm. Nikamfuata siku hiyo hiyo. Mm. Kwa sio chukua milioni sita mzee. Mm. Eh. Nikopeshe basi mzigo wa tofali. Mm. Pisi ngapi unataka? Unataka pisi elfu moja na mia tano. Mm. Sawa. Ambayo ni sana shilingi ngapi? Milioni moja laki tano. Mm pisi moja na ni pisi alfu moja na miatano tano mm. nikopeshe ah bwana si na nini basi poa haina shida chukua hela yako nikampa milioni moja na laki tano mm. basi nikopeshe simenti mm. Ah, hizo simenti nakupa haina shida kukopesha mifuko mingapi 40 mm. nikopesha mifuko 40 ambayo ni kama laki kwa kwenye laki saba hivi mm. tofali nikalipa kwa elfu moja moja mm. mpaka site. Simenti alikopesha mfuko 40. Mm. waifu hajui. Kuna bajeti ya hela ambayo nimebaki nayo kuchimba msingi, nikanue mm. kokoto, nimwage na zege. Mm. Nikachukua kikaratasi changu, nikachora ramani ya nyumba yangu itakavyokuwa, nikaenda zangu saiti Baada kwenda saiti kwenye kiwanja changu. Mm. Nikatafuta mafundi mzee mmoja hivi anakwenda mzee aule na akaja na wenzake tufahamiana kule kule. Mm. Bana mimi mchoro wangu hapa. Nyumba iliyokamilika. Hii nyumba hapa inatoka? Huwa mm. itoki niambia ah, tupime. Mm. Tujue eneo lina square mita ngapi. Kila chumba kitakuwa na kinakula mita nga, futi ngapi. Mm. Kama ni vyumba vikubwa tupunguze tuhakikishe kwamba kinakidhi yale mahitaji ya binadamu. Mm. Afu hii minimize hii nyumba tuiweke kwenye kipengele kwamba itakaa hapa mm. na uwanja utabaki kiasi gani. Tukapima na mimi nikampa idea zangu, tukaanza msingi ule. Chimba msingi siku hiyo tulianza kama saa sita sita hivi, nikalazimisha pamoja na zege ule msingi, maana aliletwa watu wengi wengi tu, tukamwaga na zege, nikarudi nyumbani. Ilikuwa jukesho asubuhi nikaenda na pikipiki nikamwagia maji zile kokoto vizuri zege na tofali zikazi zilishafika jana, yani jana yake usiku mm. Kawaambia je mafundi wakajenga foundation ndefu. Nyumba ikajengwa foundation siku hiyo, kesho kutu yake akamalizia foundation ikakaa sawa. Nikachimba shimo la choo kwa laki mbili. Mm. Nikajaza ule udongo mchanga ulikuwa kwenye baadhi ya vyumba. Mm. Nikaambia mwage zege kama jamvi. Ili kama nikikwama naanza kuanzisha chumba kimoja. Mm. Tukatulia pale. Tofali zimejengwa nyingine zikabakia kidogo. Silivyobaa kidogo nikarudi nyumbani na nimetulia tu nyumbani. Wife mmoja anamwambia la nini? Basi zile hela sisi kazi zimeshatumika. Mm. Ndani tena shida inarudi pale pale. Mm. Sababu tuna hela nyingine. Nilikula msoto pale kama mwezi mmoja hivi. Mm. Hakuna hela. Siku moja baada kama mwezi mmoja nimepigiwa simu saa kumi na mbili jioni. Mm. Halo, eh, wewe ndo wa Grey, eh, wewe ni fundi paving? Ndio. Uko wapi? Niko nyumbani. Mm. Unafahamu na manga hapa sheli eh, njoo tunaona kuna vieti nyeusi. Mm. Vieti nyeusi eh. Yaani mwanangu tumekula msoto mle ndani. Hamna chakula chochote, hali ni ngumu na mtoto wangu huyo mmoja yani hali ni mbaya. Mama aulizi hela zimeenda wapi? Ah, ameshaniuliza mimi nimekuwa naambia bwana wewe sijakula kitu nafanya lakini akawa anataka ajue nafanya mpaka kana wanaambia rafiki zangu wanapeleleza, lakini walikuwa hakuna hata rafiki yangu alikuwa anajua kama anajenga Mm. Lengo langu mimi ndani ipande nyumba, aje shtukia ni ile nyumba namwambia bwana twende kwangu. Mm. Twende nishajenga. Kaojioji, si unajua wanaume tena ubabe ubabe hivi na hivi. Mm. Sasa siku napigiwa simu. Hali ngumu kiukweli, hela hela zionekani. Kila nimeambia bwana hela ziko wapi? Niambia bwana tulia, mimi sina mipango, si unajua mimi mtu wa mipango. Kwa hiyo tunafanya wewe mwenyewe utaona siku yani, yani tumekula ugali maharage yani muda mwingi yani mm. mpaka mm. ukipita unasikia harufu ya maharage tu mwilini, lakini hatuna hela kubadilisha mboga la nini. Soto kama mwezi na hivi mm. siku hiyo napigiwa simu saa kumi mbili jioni, njoo bwana, hapa na manga kuna V8. Mimi nikatoka pale mbio, sina hela hata pikipiki. Afika pale na manga nakuta kweli na manga pale ya Tegeta sheli mm. na V8 nyeusi naiona kwa mbali ndio hiyo nyeusi, ndio njoo tinted. Watu wamefunga vio Afika pale. Ambie ingia tuka fungua mlango kaa mbele. Fungua mlango naingia na kaa mbele. Na kuta watu wamejaa mle. Si wajui. Mm. Afu gari ikawashwa pale spidi. Ah, nikasema nimetekwa nini? Sasa kaanza kujiuliza. Hivi niliharibu wapi? Hivi nilimfanyia nani ubaya? Mbona sasa sielewi? Mm. Anajua kuna mbavu mbavu Afu dereva anaendesha simjui. Mm. Gari limetembea ile nawaza Mwenyezi Mungu nisaidie hapa naenda. Nifika Tegeta tarajani pale imeshuka ikakunja kushoto. Mm. Kule kushoto na kukunja, siku nakaambia jeshi ule anaita kunduchi si machimbo machimbo kwa. Mm. Nikasema hapa inawezekana naenda jeshini. Kabla sijafika sasa kwenye nyumba zile za jeshi kunyuma. Mm. Gari ikakunja kulia. Mm. Anashangaa napiga honi kwenye geti. Ah, nikasema Mungu huyu bora yeye inaonekana ni kazi. Ingekuwa ni kuongea na wewe chochote wakati wa kuongea na mimi maana nini. Mm. Shuka bwana, nikashuka. Bosi akashuka pale ambapo bosi alikuwa anaendesha ile gari. Mm. Wale kumbe nyuma wale wapambe kuna mwingine fundi. Mm. Na wengine wale wapambe wapambe. Mm. Shuka bwana, agree nikashuka. Mhm. Mm Vipi bwana? Safi. Umeona site yangu nyumba yangu umeiona hii? Kwa tu kunataka niweke paving. Mm. Kwa hiyo tasimini, upime unipe sababu bosi simjui, nasikia ni mtu bei yako nafuu sana mm. Kaambia tepu sija nayo, amenishtukiza tu. Yule mmoja fundi anambia ah, tepu na mimi sijilani hapa mwenye Ngoja kamlete tepu, akaenda kuchukua, ngoja kweli kuna kazi. Mm. Bosi akakaa kwenye kibanda fulani cha baa, ana kibaa chake pale nyumbani ametengeneza cha makuta kaanza kunywa bia zake. Yule bwana aliyeniletea tepu ule fundi wake, tukapima naye ile ule uwanja. Pimeni mm. bwana, mpate square mita mniambie. Tukapima tukapata square mita zake. Ehe. Bei gani? Uwanja wote ulikuwa ni mkubwa kweli ule uwanja. Mm. Bwana kazi hii tulipiga tathmini kwa bei ya jumla. Kwa sababu anajua kama napiga bei ya jumla. Mahesabu yeah. kila kitu namfanyia calculation. Hii kazi yako mzee amna amna kabisa. Milioni 26, 25. Mm. Sema bwana ile inaeleweka 26 au 25? Nikamwambia 25. Kwa nini 25? Njoo njoo hapa kwanza tujadiliane. Nikajadiliana naye. Kwa nini 25 hivi na hivi? Nikampa mahesabu yote. Mm. Kazi inaanza lini? Nikamwambia hata kesho. Wakati huo na kimuhimu hela sina. Mm. Hata kesho huo sinaweza kaanza. Akatoka na kipenzi chake akaenda kwenye ile VIT ile akafungua mm, zile V8 zinakuwa na milango fulani ya nyuma hivi unafukua Mm. Fukue hivi. Nikakuta kuna hela pale chini ya buti. Mm. Zimepangwa hivi. Unafahamu hela? Alafu mwanangu wewe unataa 100 afu ziona zile hela zile pale mm. mwanangu da nyingi, ungepewa tabuku ungefurahi. Ana miela imejaa pale, kachukua bunda la kwanza la pili, na maana milioni tano tano mm. bunda mawili milioni kumi akanipa hivi <laughs> ngashika zile hela hivi natetemeka yani, unajua si kama sija kuzishika no, nashikaga lakini kwa wakati ule hali ilikuwa ni mbaya mm. unaziona kama ngeni. Vipi bwana, mbona unatetemeka sana? Kwa bwana ube bwana, amemshiwa hizi hela hizi. Kwa hiyo na mimi naenda nazo sasa saa moja na, na, na saa mbili kasoro naenda nazo wapi usiku. Mm. Kwa hiyo nataka kuzirudisha nikaambia zikaa nazo. Nipe laki hizi mbili tu. Mimi kesho ningeleta mzigo. Mm. Utatoa hizi hela tutawapa watu. Lakini mimi hizi hivi ndio nikikaa huko njele na kwaje. Unakuwa muoga kazama kwenye wallet akanipa laki mbili. Mm. Nenda huko. Kaambia poa unaambiwa au nimetoka pale nakimbia. Kwanza sikuwa nataka na kupanda pikipiki. Mm. Niliona kama nachelewa. Nimekimbia mpaka Tegeta darajani nikapandisha darajani na Tegeta penyewe center pale. Mm. Na nunua vipande vya kuku mwanangu. Kila kuku naona sio mtamu. Maana kuchukua kipande hiki unakula unaanza hiyo kitamu. Yaani umechanganyikiwa yani. yani kwamba kesho yani na kwanza kazi ya milioni 20 ngapi? Ambayo faida yako hapo kama milioni ngapi? Nyingi tu. Yaani pale uh -huh. yaani pale kwa nishapiga mahesabu. Mm. Yaani pale sikosi hata milioni 8. Mm. Hasa? Yani mwanangu nilifungasha mizigo. Nichukua mananasi, kuku kukanga, mabichi, vitunguu, sijui nilijaza kwenye kwenye ile nani. Yani ile laki mbili baki sijui elfu thelathini tu. Mm. Laki na sabini yote nilijaza kwenye yani kwenye, nilibeba mzigo kwenye nini? Kwa vitu vya kibajaji kile. Makorokoro, unga, mchele, sijui. Kwanza mimi nikiwa niki yani kilo nikiishiwa tu na dili kwenye unga na mchele. Mm. Sababu na maharage. Kwa sababu unajua huku nikinunua kilo 20 au kilo kumi kilo thelathini najua itanisogeza siku mbili tatu hizi mm. na makolokolo mengine nikabeba kwenye bajaji mpaka nyumbani. Wife anashangaa tumeshinda njaa jana juzi, yani tumekula kwa kuunga unga. Leo vitu vimejaa. Vitu vimekuja. Wife vipi? Niambia wewe kula tu. Umepata wapi? Mbona sielewi? Kaambia au umeiba usia kwa kuua kwa kaambia. <laughs> Kula tu. Mungu tukaamua kama Mungu amua kutunuku wewe ndio hivyo, subiria kesho mimi nikaendelea na kazi. Mm. Kesho yake mwanangu nikaenda mzigoni. Asubuhi na mapema. Peleka watu. Tulifanya ile kazi kwa bidii. ili Tulipiga kama wiki mbili hivi, kazi ikaisha Siku inaisha na hela yake mimi imeshaisha. Yaani ameshanipa hela zote. Yaani yeye alikuwa ananipa tu hela. Ukihitaji hela, yani muda wote unapohitaji hela unapewa. Mm. Lakini wakati huu na mimi kule site wanafanya nini? Watu wanakimbiza wanajenga wanajenga ya mafundi nyumba mm. mpaka mm. yafika kwenye linta ikazungushiwa linta mm. nikanunua ni mbao mm. sasa na bado nilikuwa na balance kidogo mm. kazi inaisha kwa mshua nipata hela nzuri tu kwa sababu yani nyumba nilipandisha kawa juu nyumba kubwa kabisa mm. ya vyumba vingapi vyumba vinne mm. vya kulala sebule choo cha public master humu ndani mm baraza mbili, yani safi kabisa, yani nyumba ya standard yeah. Nyumba kabisa binadamu. Mm. <laughs> Basi. Ile kazi ya bosi kanimaliza, Sasa njoo. Unajua kwa nini uliponiambia milioni 25 nilikubali nili, nili, ni haraka haraka nikamwambia mm. Sijui kwa nini. Kuna mjinga mmoja kaja hapa alisimamia simamia ujenzi hapa. Aliniambia kufanya kazi yake ya pavement milioni 32. Mm. Alafu nikapata taarifa, nilishakubali nimpe hiyo hela. Kapata taarifa kapata nani ameagiza gari Japani kwa ajili ya hela yangu. Mm. Lakini wewe nilipopata taarifa ambao unafanyaga bei nafuu ndio nikakutumia wewe. Mm. Na leo uniambia tu hiyo bei nikaona nikubali haraka haraka lakini sikufanya research. Mm. Inaamua kukubali haraka haraka kwa sababu kuna mwingine alishanitajia bei kubwa zaidi yako wewe. Kwa hiyo bwana nimefanya vizuri na nashukuru kazi yako imeenda vizuri. Na nashukuru. Kaambia sawa. Sasa kupitia wale matajiri kuanzia leo Juma na huyu ningana mm. kazi nyingi sana kwa sababu alikuwa kwenye makampuni ya Vodacom. Mm. Kuna naitwa huku naitwa kule na nikajenga nyumba yangu ya kwanza ikaisha. Nikanunua gari ya kutembelea nzuri tu. Sasa ile nyumba kati najenga. Mm. kwa Wife ndo aliamua kutoroka. E, boda boda nilikuwa namtumia. Mm. Kama nipeleke unakompelekaga gaba Judi. Mm. Ile mnoko yule akamchukua wife akampeleka mpaka site. Siku hiyo kiliwaka nyumbani. Yaani unajenga nyumba bila kuniambia. Nyumba mpaka imefika kwenye lita. Sijui nini. Eh, nikamwambia sasa umeona? umeharibu mwenyewe. Mimi kwa tu, tuamie kuta nyumba imeshaisha lakini kelele chako imekuponza nini? Ah, sasa kwa mfano ungekufa. <laughs> kwa mfano usijua na wakati natanguliaga kufa. Kwa mfano ungekufa afu mimi nyumba nisingejua ina maana nyumba ingepotea. Ngamcheki jicho wewe nikamwambia yaani ningekufa kwa nini usingekufa kwanza? <laughs> Kwa mfano ungekufa sasa ningekufa vipi sasa? Na kama ningekuwa hai vipi sijui. Kwa mfano ungekufa ingekuwaje? Hmm? Wewe nyumba ni mpaka ifike kwenye linda sijui. Hakuna ndugu yako anajua. Ungededi. Mbona wewe unijui? Sasa si vile wala kesho. Ah nyumba ndio hiyo. Simeshafika hiyo. Subiri tumalizie. Kama mbao zangu tukapiga. Mabati nilinunua pale pale nyumbani, nilinunua yakaja nyumbani pale nilikuwa sina hela mafundi akawa nakaa pale nyumbani. Nyumba ninaokaa kwa sebleni na kapanga pale mabati. Mm. Nikuja kupata hela nikaenda nikapaua pale. Nyumba ikawa imekamilika, imepauliwa lakini bado na kagari kakutembelea. Umeona bwana? Na mtoto wangu ule huyo hakika kawa shakuwa mkubwa. Umeona? Kamekuwa kana miaka kama kaka kipindi kile kana miaka kama si, sita hivi. Hmm. Mm. mitano. Kwa mama yangu amefungulia biashara fulani ya maua, kuzauza maua kwa sababu na mimi napendelea maua kwa hiyo mama yangu anaona wewe unauza maua. Sema yeye to Damasco Basi ningana kitoto changu naenda site pale na nimepanda miti yangu pale senti kwangu nachukua nachukua nachukua maji kwenye gari na namwagilia mita na mtoto wangu kinaokotokota misumari nini naambia baba nataka mjengee mama kibanda kwa ajili ya pale anapouza biashara yake kumjengee nyumba bwana katoto kanakwambia okay. Eh, naokota hii mabato kamjengee nyumba mamangu sababu pale jua lina, linamuumiza lina mm. kanaokota basi ile misumari na nini nilikuwa nakapenda sana mm. kinyaga nilipenda babake nilikuwa nachukua basi ile vitu naingiza kwenye buti ya gari tunaenda na na, na, na, na mfariji, tunachukua misumari mibovu na vimbao mbao alivyo viokota vyo kwenye buti, tunaenda nyumbani. Ikafikia mtoto akanikumbusha kitu, nikamjengea mama yake kibanda pale, kanakaa kweli, anakaa kwenye kivuli. Kwa ile maisha ameenda, tukapata mtoto wa pili, unaona bwana mm. maisha kwa ni ma, mazuri mpaka pale, yani ile nyumba ile nilikuwa sijahama, pamoja na ugomvi wote mm. kunitishia kuchoma, si nini, na sikuhama mm mpaka nimekuja kujenga nyumba yangu. Nimetoka nikahamia kwangu. Siku ambayo niliamua kwenda kumtembelea huyo rafiki yangu Mbeya. Mm, yule wa kwanza eh, ambaye e, alikufanya ukaacha shule kisa eh, mapenzi. siku siku sikumkuta. Mm. Pale nifuatilia nikauliza wazazi wako wa, wazazi wake nikuta ile nyumba shahama. Mm. Walikuwa wamepanga. Ah, ilikuwa ni yao. Mm. Nafikiri anaenda kuhamia nyumba nyingine. Mm pale yaani wapangaji nilivuliza wakasema ah, bwana sijui aliamiaga wapi kwenye nyumba sijui na walini ficha. Mm. Lengo sio kwamba ni <laughs> rudiane naye au nifanyaje, ni kum, kumkumbuka mtu kama rafiki. Kwa hiyo ilishia pale. Mm. Kwa mpaka sasa hivi eh, kiufupi. Ki, ki mm. Mpaka nimefanikiwa na watoto wanne. Naishi vizuri na familia yangu na nimejenga nyumba mbili. Mm. Lakini kubwa zaidi mm. Nawaheshimu mabosi zangu kwa ile kazi nafanya nini? Mm. Wananipa ambao naenda kufanya mpaka sasa hivi. Pia na nawaheshimu sana wale walionisaidia kutokea Dar es Salaam kuja yule mama ambaye nilichukua akanilea Kimara. Kingine ambacho nawashukuru na, na zaidi mm. kuwashukuru zaidi, namshukuru sasa yule mwanamke kwa sababu yule ndio alisababisha mimi nikajifunza ufundi. Yule ambaye alikufukuza kwamba kwanza leo mimi sikutaki eh, bwana. Nini eh, na nini yule mpenzi wangu ambaye alikuwa ni wa zamani ambaye alikuwa anaitwa eh, alikuwa anaitwa Devota. Devota ni yaani, Devota ni mke wangu, sorry. Ise alikuwa anaitwa Imakulata, huyo wa kwanza. Mm. Unajua nikisema kwa Imakulata kidogo wife wanakasirika <coughs> unajua historia, naona da mtu vipi ile, anamjua ana, ana ah, historia kuna ulishamwambia, ishakutokea zamani kamba story fulani kwa hiyo elfu wanakasirika, lakini sasa ni swala la kupita kwa sababu ni, ni historia ya zamani. Mm. Sasa mimi kitu kimoja naamini watazamaji wetu wanataka kujua. Mara ya kwanza baba anajua kwamba mzee wako baba mzazi mm. kwamba mwanangu sasa at least maisha yamekuwa mazuri ilikuwaje? Ani ah, kweli hapo ni swala ambalo ni sawa. Kwa sababu mimi nilivonunua ile gari ya ya tatu mm. uishi nilitoka Dar es Salaam na familia yangu mm Nikasema cha kwanza kabisa kwa sababu bado mdogo nilikuwa sijui kabla ya mama yangu. Mm. Nikasema sasa nishapata hela kidogo. Nenda nikajenge kaburi la mama yangu. Nilijua afu nijenge kaburi la mama yangu. Basi nilipoenda kule baba alifurahi sana. Mm. Eh, leo nimeenda na mjukuu wake. Mm. Alikuwa ajui process zote. Ajui nilichofanya, nilichohangaika na nini. Mm. Eh, hey, umekuja eh, hey, sasa hivi umenenepa no, umeoa kabisa na kwa hata mali yenyewe kwa mke wangu nimetoa mwenyewe. Mm. Sikumshirikisha mzee. Mm. Ah, umekuwa mkubwa kabisa. Basi akawa nipeleke kijijini, kaambia bwana nimekuja kuangalia kabla ya marehemu yangu. Mm. Nilifanyia usafi na nini. Akaniambia basi twende nikaonyeshe kijijini ambako alizikwa mama yako. Tukaenda pale. Kule kijijini kila sehemu akawa ananitambulisha kwa watu. Ni Unaona mwanangu, unakumbuka mtoto wako mkorofi? Ndio huyu. Eh, ndio mm. huyu, ndio huyu. Nikaona kwamba mzee ana, anajiproud ana anafarijika kuona kwamba nimekuwa na familia yani sio muuni tofauti alivyonichukuliaga zamani mm. kwa nikaonyeshwa kabla ya marehemu mamangu mimi na familia yangu nikamwombea Mungu mamangu nikaambiwa na mamangu ulale salama kwa sababu mimi nimeshapata mtoto mm. kwa na mjukuu wako au sio kwa niongea pale maneno najua mimi kiubinadamu ki, ki nikaahidi kumjengea kaburi siku hiyo nilinunua tofali tukajenga kaburi kesho yake, tukapika pombe, wakanywa watu pombe. Kuna wengine wasijua vijijini, kaburi kajengwa vizuri, kwa kwa msalaba, mpaka leo kumbukumbu kwamba kuna kaburi pale, kwamba tofauti na ilivyokuwa la udongo. Mm. Kwa nini tukifanya nimejenga ile kaburi. Kwa kuanzia hapo yani baba akawa amenipa baraka. Anambia bwana unajua mwanangu? Kwa nini nilikuwa nakufanyia vile? Sikutaka akili zako mfanane na wenzako. Mm. Ndio maana ngumu kudampo kijijini ili mwe tofauti na wenzio. Ili itokee mmoja mjanja mm. ndio kama wewe umekuwa mjanja, kwa sababu akili za wenzako na zako tofauti. Wengine wamesomea mambo mengine, lakini wewe umeenda kwenye mambo ya kidunia, lakini mpaka leo umesimama vizuri. Ndio mwe na akili hizo. Kwa hiyo mimi sikukuchukia. Unaona baba anavyotenza mazingira mm. kwani mwana niambia mimi baba ulivyonifundisha ukamanda, mm. ndio mm. ninapoishi hivyo hivyo. Umeona kwa na kukutana na majukumu naweza kuyakabili kwa sababu ni kweli nimefundishwa wanaume. Kwa hiyo basi ingawa nimetengenezea mazingira hapa, na mzazi lakini ananikubali mpaka sasa kwenye vikao vya familia nimo. Ananisikiza vizuri. Imakulata mpaka leo hujafanikiwa kujua alipo. Eh, Imakulata sijafanikiwa kujua alipo. Mm. Japo mimi natamani kiukweli unajua hatukuachana kwa ubaya. Mm. Kwa natamani kumfuatilia nijue maisha yake. Nimeshamfuatilia kwenye mitandao yote. Mm. Hata yeye unajuaga alikuwa nakionaga kwenye Facebook, anaona nimeshaandika na kwenye Google, nimemtafuta jina lake, na unajua kina Mkulata anakuwa wengi, hata jina ukilitaja lile lakini anakuwa ni wengi mm. Kwa hiyo nishatafuta sana, mafanikio yalikuwa hamna mm. Eh, kwa hamna kwa sababu hata uwezekano wa kwenda tena mbele, unajua ukishakuwa na familia unakuwa busy sana mm. Sasa kuta watoto wangu sasa hivi wote wanasoma international mm. Muda mwingi ni kutafuta zile hela watoto wafanye nini, wasome, eh, wasome na mwenyewe ili usimkwaze labda mwenzio wa karibu, lazima kuna vitu vingine unavyoepuka navyo mm. Kwa hiyo na yule ambao unategemea kwamba alikuwa angekuwa labda mtu wako wa maisha, naye pengine unaweza kukuta ameolewa na familia yake mm. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa kwenye msingi yako ya maisha, Mungu ambaye akupanga kuwa naye mm. Wengi unapitia kwenye ujana, kukutana na vitu vingine. Mungu kama hajapanga kuwa naye na wewe yule, mm. utakuwa na mtu mwingine hivi akili ile ya kwamba Imakulata huyu anaonekana mzuri, anaonekana na dharau na amewakataa wanaume wengi, wewe ukapata wazo la kwenda kuomba kazi nyumbani kwao, hiyo ilikuwaje? Ni nani alikupa wazo? Au yani hiyo akili uliangalia movie au ilikuwa ni kitu gani? Kwanza sio tukio la kwanza mtu unaweza kulifanya namna hiyo mm. Kwa vijana wengi wa kiume wale ambao wa zamani wanaweza kutumia akili kama hiyo kufikiria. Mm. Unajua? Cha msingi ni akili yako iweze kufanya kazi. Ufanye nini ili uweze kufanikiwa kile kitu unachofanya? Eh, mm. Unachokitaka. Kwa kwa mawazo yangu mimi sikuangalia movie kwa sababu kwa kipindi kile hata movie si nilikuwa simpendi na pia nilikuwa si mtu mfuatiliaji wa movie kwa sababu kijijini wengi TV zilikuwa hakuna. Mm. Mwana, kwa uwezi ujue movie imetengenezwa wapi na uwezi kuijua. Ila movie najua ukubwani kama hivyo baada ya kuacha shule na unaenda mitaani unakutana na hizo moyo. Mm. Hata nyumbani si kwa mfano nilikuwa nasoma boarding, muda mwingi niko boarding na niko kijijini, maisha yangu kijijini na boarding. Sasa hizo movie uweze kuzijua. Kwa chokifanya mimi nitumia tu njia mbadala kufikiri na kuwaza, kufikiri na kuwaza kwamba napataje kile ninachokitaka. Nani ambaye alikuwa anakuplania haya matukio kama lile lingine la kuwafukuzisha kazi ya wajamaa walokuja wakakuharibia sehemu yako ya kazi, ile kutengeneza kidude, kuweka zile spot, kufanya nini? Yaani kitu cha kwanza, ndugu yangu, wanasema kitu kimoja kwamba tunapo wote tuna, kama wanavyozungumza kwamba sekunde moja kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. ina thamani kubwa zaidi. Kwa hiyo unapokuwa unakaa, mm. mimi huwa naamini kitu kimoja. Mimi kiufupi sina maisha magumu. Mm. Wala sina maisha malaini. Mm. Ila na maisha yenye afadhali. Mm. Kwa sababu watoto wanasoma, familia yangu inakula, mimi mwenyewe najimudu. Mm. Umeona? Kwa chochote kidogo kidogo napata. Mm. Siwezi kujisifu lakini Mungu anajalia. Kwa hiyo uwezo wa akili mm. kila mtu anao. Mm ila unajiamini mm. unaona unajiamini ili ile akili yako kuifanyisha kazi kwa sababu mtu unaweza kawaza afu zitendee kazi mm. lakini ile ile yako ile waza wewe mzee kalifanyia kazi akafanikiwa nao kwa hiyo mimi nilikuwa najiuliza napotezaje hela mm. kizembe yaani napotezaje ajira mm. kizembe yaani unapotezaje kazi ambayo unaona kabisa itanipa pesa mm. kizembe kwa lazima ukae chini ndio maana mimi niliamka saa 11 siku nikafurahi sana. Kama nimepata idea. Imagine nimeamka saa 11 saa 10 kasoro mm. nashangilia ndani. Kumbe umesha yani kama umeshafanikisha. Eh. Kwa nini unashangilia? na mama, kuna muda mwingi nimeutumia pasipo fani Kulala. Mm. Mbona? Kwa hiyo vijana wengi hatumizi akili, lakini ukiumiza akili kila mm. jambo linawezekana. Mimi nimefanya vitu vingi ambavyo siwezi kusimulia mtu. Mm. Vingi. Mfano katika vitu ambavyo mm. umefanya ambavyo huwezi kuvisimulia viwili au vitatu tu. Kwa mfano kama mimi mimi hapa hapa ninapokuambia ni ni fundi. Mm. Nitoka kwenye ufundi wa garden mm. nikachanganya na paving ambavyo mm. ni vitu viwili tofauti. Lakini nikuja nikaja nikajifunza ufundi wa pavement. Nikawa mm. fundi tena wa pavement ambayo nimeiva vizuri. Mm. Lakini baada ya hapo nikagundua kwamba tukitoka kwenye pavement tukaingia kwenye garden na tutoka mm. kwenye garden tukaingia kwenye pavement. Maana kama kazi hizi hazipo, maana familia inalala njaa. Mm. Maana watoto watasoma, maana watoto watakula. Mm. Sasa hivi ufundi ni watu wengi ni mafundi. Nikajiingiza kwenye uuzaji wa magari. Mm. Dalali. Yani. Udalali wa magari. Mm. Kwa maana hiyo nikajiunganisha kwenye magrupu ya uuzaji wa magari hasa kwenye mitandao mm. ya Facebook ambao kwa jina huwa wanatambua kwa jina Agre Magari Poa. Mm ni maarufu sana kwenye magrupu ya uzaji wa magari kwa sababu nishauza magari mengi sana ndani ya mm, kila mwezi nauza kuuza magari mawili matatu mm. kwa hiyo nikafikiria nini kinaweza kanisaidia kwa hiyo nikawa nanunua magari yani mm. Eh, nikipata hela kidogo kama milioni mbili milioni tatu kwenye ufundi wangu nanunua gari lenye thamani ya milioni mbili au milioni tatu mm. tunahitaga walengaji Mm. Afu mimi lile gari naliuza na kama ni marekebisho madogo ya kutengeneza mm. nalitengeneza naliuza labda kwa milioni 4 au 5. Mm. Hiyo mm. hiyo plan hiyo nishaifanya sana. Kwa hiyo nikuta mm, nalipa ada, sometimes nalipa ada mpaka mwaka mzima kwa watoto wangu wawili kwa ajili ya na kila mtoto ni milioni 3 ujue. Mount Everest pale. Mm. Kwa hiyo kwa hiyo milioni 6. Sasa mimi nikalipa ada mpaka msimu unaisha kwa ajili ya biashara ya magari. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nikipata nikiuza gari kama ni milioni nne mm. huwa mm. nabakiza mtaji ubaki pale pale. Kwa ile milioni mbili niliyokuwa nayo mm. kama nimepata faida milioni mm. naingiza kwenye ada. Kwa kama nilinunua gari milioni tatu ikauza milioni nne milioni naingiza kwenye ada. Milioni tatu hata kama saa nane usiku naweza kutafuta gari ya kununua ili mradi kama nimeuza gari leo mm. leo leo lazima gari ilale nyumbani. Nyingine. Nyingine. Na faida tayari ushapata. Nishapata na imeingiza kwenye masuala ya ada watoto. Mm. Kwa hiyo ninavyoingiza mle, mm. kwa hiyo nikikaa pale nyumbani nasemaga mke wangu leo hatuna hela lakini tuna asset. Mm. Hii gari ni asset. Kwa hiyo kesho nakuchukua hii gari tutapata milioni 4 3. Leo tumenunua milioni 3. Kwa watu wengine kwa watu wengine gari sio asset kwa sababu ikinunuliwa inashuka bei. E, Ila kwa wewe ukinunua inapanda bei ukwenda yeah, kuuza. Yeah, ni asset kwa sababu kuna watu wengine gari inashuka bei kwa sababu mtu amenunua milioni kumi mm. sio unajua kuuza milioni saba mm Ushushaji wa asset ya gari ya milioni saba maana yake ni wewe umeifuja ile gari. Mm. Maana yake umeiendesha ovyo ovyo. Umeiharibu haribu lazima uje milioni tatu. Lakini kama umenunua gari milioni saba, kama umenunua milioni kumi, mm. maana yake ile gari unaweza kuitunza vizuri kuja kuuza milioni 10 ile au 11. Kwa sababu gari pia viwandani kule Japani zinavyoagizwa zinapanda bei. Mm. ST ilikuwa inaingizwa kwa milioni saba, sasa hivi ST inauzwa kwa milioni 13. Milioni 13. Kwa hiyo gari sio kwamba sio asset, ni asset, lakini unaitunzaje? Shada vizuri. Yaani itakuwa asset pale ambapo utaiuza kwa gharama ya eh, na kama utatunza vinginevyo inakuwa ni liability. Na yeah, inapotea. Tu, nikurudishe nyuma kidogo. Hapa kwa huyu Rukia ambaye alikusaidia kipindi kile. Nini kilikuwa chanzo cha kifo chake? Ambaye alikuwa anadili na masuala ya uuzaji wa pombe. Chanzo cha kifo chake mimi wakati niko Dar es Salaam niliambiwa kulikafariki. Mm. Chanzo cha kifo chake asilimia alikuwa anaumwa. Mm alikuwa anaumwa, unajua unapouza pombe lazima uonje. Mm. Kwa kuna pombe nyingine zinakuwa ni kali. Mm. Unakuwa zinaweza kukuharibu baadhi ya vitu. Unaweza kufeli figo, unaweza hiyo kufanyaje. Mm. Umeona mm. eh? Kwa hiyo lazima muuzaji anywe. Kwa hiyo yule alipata alifariki kutokana na matatizo yaliyosababishwa na pombe. Na pombe kwa sababu alikuwa ni mnywaji wa pombe, kwa hiyo ili mwafiki afya mm. wakati mm. mkubwa. Wakati unakaa naye alikuwa hana familia tofauti na wewe na yeye? Familia yake nilikuwa ni mimi peke yake peke yake. Siri tatu hata kama zinazidi, hata kama ni kumi sawa, ila zisipungue tatu kubwa kabisa za mafanikio ya Gray. Kabla ya idea zote, cha kwanza mm. ni Mungu mm. ya cha kwanza ni Mungu, kwa sababu Mungu peke yake ndio anaanza kupa akili mm. anaanza kupa afya. Huu mwili sio chochote, kwa hiyo mm. ukiwa na afya ambayo imebeba kila kitu, na Mungu ndio anakupa ile afya. Kuna watu wana akili amelala ndani, ndio Mungu anakupa afya na kukupa upeo kwamba bwana A B C D, lakini naona nafanyaje kazi mm. ni kujiamini mm. Yaani hilo mimi niwaambie watazamaji na niwaambie watu waoga mm. Siri ya kwanza katika maisha mm. ni kujiamini mm. Mimi naweza kunipa hata gari bovu sasa hivi nikasema naamua kwenda nalo Kongo mm. hata mm. bovu kabisa mm. lakini nikatembea nalo na nikafika. Kwa nini? Najua ni bovu lakini maandalizi hayako kwangu yako kwa Mungu mm. Mela vizuri eh? Kwa hiyo siri ya kwanza kabisa ni kujiamini. Ukijiamini Mungu mwenyewe anakatiki. Na ndio maana matajiri wengi waliofanikiwa wamepita kwenye mazingira magumu. Sahihi kabisa. Kwanza kabisa kujiamini. Cha pili, kujiamini unaweza kufanikiwa. Jambo la pili uaminifu. Mm. Pamoja na kwamba unaweza kuwa mjanja sana. Mm. Lakini wanaokufanikisha wewe kupata maendeleo ni watu. Kwa hiyo ukiwa mjanja mjanja sana, usipokuwa mwaminifu, mwongo sana, sio mwaminifu, maana yake utakosa kila kitu. Kwa mimi na connection ya watu wengi, matajiri wengi wananifahamu vizuri kwa sababu mm. ya uaminifu wangu. Kuna mtu mwingine nilipopewa siku hiyo milioni 20 ngapi, ananiambia bwana tukimbie, tu kwenye gari. Eh, bwana tukimbie bwana, hizi hela hujui ana ajua hata ofisi yako amekupa tu hizi tukimbie. Lakini zile hela nimemaliza, nimepata kazi nyingi zaidi. Kwa kumbe ni uaminifu. Ili upate pesa zaidi lazima uwe mwaminifu. Cha tatu